what the president has to do is to overhaul bakoze kyebakola overhaul the whole system bajeewo okay kale kale webale faiz cafe ekyalwajala ekintu kitesitinzeeko i have to tell you this i have to be very point blank I'm no longer interested in any kind of fight. I don't want to fight with anyone. I gave up each and everything, every kind of creation that has been made. I declare it null and void. I don't want anybody to ever come to me and tell me such nonsense. No, I really don't want. Don't want such nonsense. if you told me that the product is going to be very okay, and the relate collapses, what do you expect me to do? Now you come to me demanding for money. Now I pay for what? What exactly should I be paying for? No, I rarely want to listen to such nonsense. I rarely want to listen to such nonsense. I have lost friends. I have really lost friends all the time everybody has been condemning me that you're doing this, you're doing that, you're doing this, you're doing that. Am I that pig-headed person? Am I that person who never listens? Am I that person who never adjusts? No, not really. I know what exactly I'm doing. There is totally no reason why should you bring such nonsense to me. Please, from today onwards, I call that nonsense. I don't want to engage myself in. I hope you understand that. From the time it all started, Take for instance, look at how many uh, town arcades have, have not been opened. Now for those who did not have the information, you better know this. The poor elite are realizing uh, that uh, the future might be frisky. It is not clear at all. And now most of these Rocco de facto tycoons are passively known as the owners of the buildings. Now, who owns these banks? These are the power elite. Who give the runs? The power elites. And why do they give runs to these buildings to be constructed? It is the best way to account for money. Now, most of these so-called owners are just frontiers and the managers of these facilities. Now the runs came out, and now during this lockdown, our masters want most of these Baganda men out of their businesses because they are now realizing something might happen. And how do they want them out? They want their own to accumulate interest. Not, and some of them are not even aware that their owners are the owners, the, are the same owners of these buildings. Now they want to put these men under pressure that we really need this money. If you can't produce the money, then I'm going to chase you out. And how am I going to chase you out? Is that I'm going to make it appear that the bank is taking over the arcade. So I take back my building. So people are just crying that they open the arcade, but that is the central issue behind the arcades. Let this money accumulate, the owners take back their buildings by making it look like the bank loans are the, the, the, the failed bank loan repayments is the cause. So these men can go out because they learned that many of them have been excessively making money. They have been earning double their set incomes, and the, many of them have been setting up their own buildings, especially down there in Kisei, where the power elite really go. So when you look into that, the owners of the buildings are going to take them back. Why am I telling you this? Being a middleman, can, can at times be risky. Now most of these people have Uganda. What they did when they got a lot of money, they were building in Masaka, in Chinja, in Entebbe. They have been setting up apartments in the city outskirts because they had already focused this. Uh, so that is the grand trick. So they are waiting for the loans to choke then they take back their buildings that will be publicly said that these people are losing their buildings to banks. That is the best way they could take back the buildings before a possible predicted political crisis take, uh, takes effect. Uh, so that is uh, where we are, and I believe you are picking the leaf from that. These are normally uh, the things. mirundi akedi zinagulwa ee hmm? akedi kakati president ye mugezi nze nasoma nze president mutegea kasana labio president inga kanti waliwa ba scientist sabu mwogere na bu musefe ni adolede smeret ya irati nchumba chibiramu kati akedi yu strategy endala strategy ya church na yunga naji kukubide na yunga okuzika ndaliliza strategy ya church vati ya vanu hmm. ababia send ndi banadini bagenda kubavumilia nyo abalandi balowooza nti ate bannaddiini bajja kukwata parpolis bavume gavumenti offarias coronavirusbannaddiini babadde bakikola anti bagibamu anti bano batya kankubuulire njagala okukubuulira nti tunuulira mu lubaka south oyo omusajja mukasonyiza omugamba tebatekawo kulonda ziipanike anti ayagala nti bajja buzi yes kuba yeisin position kakati singa ogamba olwaleero noga nti abaana mwenna muveeyo ku ssomero gye muli abakola unebu mujje mukole mugende mu next year mu next gon bagaa nti abaana bonna bagwa abagezi era basoma abaffe bayita era abaffe bayita twasomeranga ku tadoba <laughs> era twaba bantu bakuba basomedde buteri mwana revisinga kati nkubuulira abaffe basoma nogamba omusajja nakugamba nti agenda kukuba ebigezo by'abaana abitadde mubukedde biliyoni kikumi mu ataano tewali lupapula nalu enkyono kati oyo oyo naye alinga balamu oyo omwana alinga balamu kubanga abazirya balala olunaku lumu kukabanga lina obugaali bindi bwalibata okuyita esirongo nze kuli byagwensekerera kuba kano kayinza okumaaso kanaye kuli byalidukira luddamu you think 150 billion nti oyo oyo n'obugaali bindi bweyeyazirya ewatali eh, kantu nakamu nti akapapula kamukeka ate newe community nga ngambiteeka mubukedde tu akisepti responsibility these people i even wonder whether they, they are not basoma ne bafuna ba degrees ne bakola ki naye they lack the natural intellect tikakati ekyo ekyagundi kitegerekesakinakuwaziza e, nnyo abantu abasubira okuddamu okukola no nabagamba bannange mwe mukiyita kyakoza mumpita wakozannya nabagamba nebwensembera kwekyo nanti gwe wagaana okusoma mm. gwe kiku jangu nsomere wano wayi museveni and ugandanize have failed to understand the mafia <laughs> njagala onsomera ekintu ekyo akantu <laughs> ako why uganda mm. don't understand the mafia why museven mm. kakati bo kasi atekamu mbu akakiko kabasa nti mm. bamafia mwe bayingira babe babakedi kakati kiri bwekiti hey, eh, akatabo ako kasome hey. Eh. bamafia unlike other math uh, bakaita uh, how mafia manipulates museveni and the population yeah. Hmm. unlike other mafia groups the ugandan mafia captured all key institutions of government except the army in many countries mafias are criminal groups who operate outside the state structure but in uganda mafias captured almost all state structures mm. Unlike their counterparts elsewhere, the Ugandan mafias uses government institutions because it operates within government. One cannot tell if an initiative is an official government policy or if it is pushed by the mafia for their own interests. Since the Ugandan mafia controls the state apparatus, it controls government jobs. and has influence over the activities in the private sector. The mafia controls both state and private media. The Minister for Information has powers to intimidate private media institutions. At one point, the minister attempted to switch off my programs, but he was humiliated by the public, which forced me back on air. The mafia controls strong institutions like churches and other religious groups except the Islamic community. This is done through the leadership of these religious groups. Ugandans do not know how things work and end up supporting the mafia-oriented policies. Mafias design their programs and policies on the needs of the society, especially the poor. A poor person is made to A poor person is made to believe that a mafia oriented program or policy benefits him or her. Mafias control traditional institutions well aware that people have a lot of trust and faith in these institutions. It becomes a big problem to those who try to alert the public about the dangers of mafia infiltration into traditional institutions. Mathias use respected institutions, especially the women groups, human rights groups, youth groups, and the law society. Mafias control public opinion in society and make leaders their stooges who they install and dispense. Examples of mafia engineered plots When President Museveni established Uganda Roads Authority, the mafias immediately started scheming. It's the first executive director, Engineer Peter Sabana Chita, was fought until he was removed. Shamelessly, The current Minister for Works and Transport was the chairman of the board. How could this happen? The mafia's target, the mafia's target was engineer Sebanachita so as to ass- uh, so as to access the money in UNRWA. Once Sebanachita was gone, he was replaced by Helen Kajina, who went ahead to sack 700 Baganda employees for being thieves. as if the word mushuma is a ruganda word the mafia fled nebwalekeraawo andi mbabuulidde nti mafia yo yeyambisa ecredible institution kakati mafia has been using the socalled scientists of the president and theyare nowhere to be seen who is their chairman until the president exposed them nze eyo gundi meeting yabwe nagirecording adda see ti yabadde wondowooza ku sande i waited the president to address the nation hey, nagitegedde kati sa president yagambye nti ebyo baabo tukiyita attribution when you say a headline nga bagitaddeko erinnya lyo mu mawulire temukimanyi a story eriko headline the newspaper is running away from responsibility eyagiwandiise exactly. yono tamale mirundi mwemwagala by by lines tuziyita by lines what the president attribute according to is running away from the problem as temerity that he does not want commitment kasana namulabye ngejo ne ngambo ono dayana muyina dayana na change mba ina ne ba scientist babwe bangudde ko wanu ulira hey. Eh. museveni kati yake according ah, to scientists. scientist yachiduka yaya chiduse ya, ya, kasita yayogedde ai omanyi mu propaganda olina okumanya how to analyze speeches nti omukulembeze bwaba yogera mumutegeera nti ene yonna yonna gyavudde has been owning owning mm. owning Measure. we decided in cabinet we part of the decision the of government bwe yatuse kweno stage hes attributing attribution mm. the man is running a eh, Museveni Bambeka over the Amazon Mugoria. And to Murimo Bobby, Murimuava Suma, Murimuava Suma, Murimuava Suma. At a present in Agenda Kerakumacha Naja itana banja. Naita nono mukazo mulera gubasa ira ininga kubakati abagezi bali mu babiti abagezi bali mu Diana abagezi bali mu a change national ya change bwente a change ba mubuza a change eh nti aba bagundi bano ba medical association ne bagamba nti abasawo tebafunanga alawensi zaabwe naki yagambye i cannot speak about, confirm about the central region where the permanent secretary is in charge how can the permanent secretary be in charge of a particular area of the country nga kyategeeza ayagala kuteekamu bannabbanja noono omulala beba nti ye after all we even having a new budget naye akyenji ogenze bubi ate akyenji talina yadde ekikumi akyenji wamu bmigo talina gwotalaba sukcess ye waliwo yakuzenzige hmm? mairo mwenda <laughs> pulezidenti aleeta etteeka erigamba nti baba bakugulako sente mu biseera bino ebya covid n'enzige eh. jangu ombuulire ne sente ozisigaze n'ettaka lyo olaba omubbi bwatti tuli ku ah, pal ah, fm ah, ekola eri omutima bulijjo tukugamba nti tukuwadde ruumu esaawa bbiri ne mm. bagaba omwenge omusiru n'aguteeka mu magulu Nituwa katuka nti fuluma angatoina na chupa. Tewali afulumia chupa na abuloga. Presidenti aleteteka mungiri ya ferie chie kila jakula mu. Jaise mube kiziki tivuwa na babu. Wafuna kaka papulo kuve wandu. Yesa, tonimba. Boge davantu. Baba itabuishi ingaba zo kwejusa. Gwe. Walu haba sajia mbo mtu watuala kapapula wati. nga nakusaba sente mm. kakati yakuletea keru kutalivinya <laughs> eh? mm. kakati okaka santi akafunya akuweereza lupapula lwa bulu namusajja yagambye what about with the, the, the conveyor belt i've been frequenting the bank of uganda for money now the others are, are, are hiding munne namugamba do you listen to tamale mirundi tamale mirundi calls us a, e, e Eh, eh, eh, eh, wili bano pushers ni waganda eh? ah, ah. bano nga boogera bo babadde ba agensi nga bebatuma ngendera mu bumeme onzigireyo sente ngendera mu gundi onzigireyo sente mm. ngendera wano onzigire kakati baagambye nti muzeeyi agambye ayita bali omwomu naye ayagala ayagala kufuna kinti waye musajja muyeekera mm. temumulimba temumulimba naga ah, ah. kati ffe tuluguddemu twabalibo tebalabwa munene amugane gwe mirundi obadde omuwulira mirundi yakugamba nti wiribalo ewiribalo pusa yakubirwa ku kizimbe ekizimbe tekikubwa yinginiya kinamusanga kuba tabaawo tabaawo <laughs> yingiriya ye yasoma ebitabo bye kati gwebwoba bwokiriza okubeera mumesenja nga gwegwe batuma mu bumeme gwegwe batuma okukima sente bo bali babadde tebalaba era beyita slaves and masters kakati the problem is ba slaves baprovokinga museveni yefu museveni directs eklu eklu and nakalema aresti tuliagenda aresti waliki naagaana okay. nako bono muli venue authority akatayeshumbwa akatatabalika akata naduka emisinde ebipande yakubi byanaleeroyanzatoyanzege ah, mpuliriza akiriza tukwebaze olwa show eyaleero okubanga otuwuliriza gambya tya genda okutunulyanga okugjako nga baali balongo ne mukodomi we naye ono yenyini gwe yagoba namuyita namubuuza owaye nagoba ddamu maje maama yangamba okukoma unankuza nokunkuza byanimana tiyaddamu okwogera this way akazu my book akazu is on the switch now akazu how akazu kills the nation is kano akatabo kange kano kati bibayumba mu bino abenaali mu byobayumba batanga odoyi nakawandika dda adjusting the trap ngamba nti ennongosereze yeenaalimu egenda kumasula omutego ifu fomyamu ahead of these people why is it that Besije is fighting now? Besije and the team would have had a position, two positions. What if elections are headed? What if under the circumstances? What if we eh, waki tayina position bsj alinga omwana omulenzi eyawasa eh, omuwala akolebwa omukaga nga yamubbirayo emmere kati omuwala bamugobye yamufinyisiza olubuto bsj is stakaini kazigo as museveni has blocked the, the financial supply lines of Besigye by trimming, by handling his own people mercilessly. Besigye does not have, not have money for campaign. Okay. Mwebali nyo mwebali ridala. Aba tuliliza. Tu umbide wano. Walero. Mwami sonko musa kaje. Ate program esuru kubanga. Gila maso. Jimusin zide yono kubanga. Mtuliza. Mtuweba za. Mtuweba za. Uh, wanjisa hidu. Nyombi. Eh. Nyombi. Eh, uh, Bananyini akedi. Obategedi. Obategedi. owaayi bulijjo mmanyi nti amannya g'abaganda be bannanyinaye okusinziira ate okukano mirundi kasembyeyo paka eh, eh, eh. akatabo kano naye mbagamba nti bobi wine ekizibu kyayina amanya ekirungi kyayina teyeetaaga swakica teyeetaaga ki no wy nti bobi wine yajjira nrm yagenda neyeteekako ekizibu kyabavubuka era mukatabo kange kano nkubuulira ne mu bobi wine akiteekamu kano akatabo factors that will affect museveni's 221 polos oba mulonda oba mulondera munkolaki oba mulondera munkolaki pulezidenti museveni ayina ebimukuba nti abavubuka temubakoledde kati ate bwemwagobayo bigirimaana nemutwalayo madira empisi newoza akatale kakati Bobi Wine yajira kubavubuka nga teyetaga ideology hey. but she not yaina as long as nga bavubuka tolina kye tyobakoledde mm. nakugamba nti possible use politics nasooka na wano nekugamba nti mm. kakati akatabo kaham ka, ka akali kajja abavubuka balwanyisa mulwanyisa mm. nakugamba wano mukatabo kankano I pointed out that the government overlooked several factors in trying to solve the exchange the challenge of youth unemployment for one to first a solution to, to find a solution to a problem he or she must first find out the causes this is why cultural practices like female genital mutilation and embargo have outlived generations you must understand the wisdom behind these primitive practices you call primitive more importantly to change society one must have change agents. In fact, the programs they cannot would have succeeded if the implementers had recruited the psychologists and the mass communicators as change agents. Uh, government yalimu kumana wichi si bichama fubuka. Jichaji mhm. limu. Nga bubla ina jide kuba fubuka. Ye yali ngombo ye. Yali ngombo ye. Mhm. Ye deviated. Eche kwa kubanga. No, no, no. Ati ya chivaka ati ya kubanga. Anti. Chetula ba. Elumu atambula na bafubuka. Yata mkua lale. gwanoonya bulooko vooti beesi yeye banne be baamuleeta gala olujirwe emmanju nti bwekiyiika ku museveni yakiyoolawo yeeja ne missoni endala the two, the two are pursuing different missions beesi is sustained by the sieves in the government who see him as an alternative this is why beesi does not attack this group beesi attacks museveni Besi yetafu miri ya babi mkafu menti. Eh, avu miri obubu. Atawa, kubene, kwenye mere bidwa yonane yukulachi. Chuvula amba kanti. No, it is besi ya mayo na gamba nti. Tumukunde na Tumukunde mugezi. Audit mu bintu bya COVID. Mbade mpulia besi ya chogera. Hmm? Tumukunde bosume chitapa changi ya gati. Sina Luganda na first lady. Tumukunde kepa sekula kukuskandos. Kubanga badia wakuzi skandos. Tumukunde wakua ta power. Ah, ichibachi. Tajabasiba. ekyokubi tumukunde siwaliro tagoba kino tumukunde wa future tekasabu biwaini akirisha nibegata nibesiji ye gundi ye likiria whoever joins besiji becomes a brief case carrier for besiji bobi waini ya singa katika ya bobi waini weyega taku besiji okusenza kudoza yo agezi kwa chansawu ya besiji besiji is kiria no ah, kumpea besiji aflaga bayaringi andi chengkubo urira besiji are financed by the mafia mafia temanyi te bobi wai teyinza te, ye ruto ruto mu kenya william e, tebayinza mukkiriza bano ba families kenya ruling families ndi engagga okuddira omwavuzi mwe trustee power yaabwe naye nga bakola uhuru ruto yali tamanyi kakati bobi wai oyinza okulya mu maka naye notegeera nti buno sijja kusika mm. siri mwamu mm. nagamba sebagala nti gwe sebagala tuyinza kulembera dp dp abakatuli kyebaka gulaundi yayo kebasigaziza papa yagala okugenda n'omukulembeze wa dp nti ali mu wuzu yagenze okufuna buzu ulanit <laughs> yoaserefu mm-hmm. yes bano abaana bano kanwa akagurupu kano bwemukaleka kajja kubasasiratinga abantu kuba kalina obugagga bungi nnyookusinziira ku mabitamala emirundi besige is not looking for change ah, ah, ah. ayagala kukozesa yalindagobaolaba kakati eh, kakati gundi eh, mao yakimanyi nti dp as a party tugikomparinga nabano bwe bagamba nti amadiini gewandise nga nane gavument organizations hmm. abakatuliki bagana nabakristaayo abasiraamu abaali balina ebizibu byammwe ekibuli nane mumwagenda mm. are you going to burn them if they don't register kati ye ye mawa amanyi ekigambo democratic party kiyinza kufiira ku ye kyesomogere guidance somogere babagamba mugende mwenaali mumuteekebwo aa ah, ah, beni bamuga tuteekawo yekka demokrati n'abaana nti tukubobote mu nkaaga musanvu somogere ne bamugamba tuteekewo uganda democratic movement mwegatte nani nenaalimu somogere yagamba no ekigambo tibadde bagenzitirako mao kanot join wea dp yefiira kyetakyagala mao ajja kwesimbawo ayina okujja ayina okujja waliwo ate kyendaba ah, kakibesigenegundi ne bobi wine bwe begatta hmm. ne bahanding over power tumukunde yaba afuuse defacto opposition leader mu future olama besiyiwasa ekibiina kye naleka yamuliyatine bwe bategatta tewali kibafiirwa wy obululu bwe begatta nabagamba nti kapa bwe yegatta nemmese neyegatta nembwa naki bazikame zisapulayi nga tenda yamata bafulaye nenusu bulaya wadjoin abasajja abaavu kikumi bwe begatta mujjako hamu ekizimbe nga yakiramuza <laughs> oba kirumira isi si kwegatta okwegatta kubayamba abazungu babawe sente Europeans give you people money in opposition money when you are united Gaddafi yabawe mundu Moses Sali Museveni ne Kayira nti mukolerewamu Museveni yagandi mumpeke zange rusamba what if we are infiltrated naye katulaba nti tugenda mukalu kabiri hey. abiri eh. mugumu ideology ya dr besigye ne banne hey. Eh. bagamba ba eh. peoples hey. government hey. tebakkiririza mu kulondabakkiriza ah, oh, no, mudefaaganatiakatanda hmm? hmm? banaluma nume constitution museveni wabakubireyo reverse psychology nti muba muti abakulembeza abagala okufuga eggwanga nga ne constitution temugimanyi baga nti akalu bagenda kabba temwakirowoozako ebulaaya eriyo snap elections abaganda baga nti enzikiza esanga mu mizi kakati ono omusajja ono mukasa ono walubaga south yakola dde ebintu bye kubanga mugezi you cannot be disqualified unless you are, MP, you are a, a, a candidate city candidate siwasanga kompetanga omantu alyako nina abakazi bana empeta <laughs> egamba nti onaalekanga abakazi abalala benina benina bendeka bekinamba leka nti kakatenyeze obufumbo bwange tebulamuza kereziya tobulamuza busiramu ewange toleetayo nga tutabuse mu famire yange eh. teryabulamula naye ate abakyala bali bana eh? teryabulamula oba bataano oba kumi eh. teryabulamula ah, sulemaani yayina lukaaga sinakwatako naye yayogeranga ne katonda sajayogera ne museveni n'abeeraawo gwatayogerangako n'aladisi nomuwebana <laughs> so eh. kakale nembagamba <laughs> nti oyo omusajja <laughs> abali bwe bati bondabiranga ddala eh. abantu babadde mu coronavirus <laughs> what have you done eh. abasajja abenzi abagala okwana bannamwandu aleeta obukadde butaano nabagae ndi matiya kasayija yaleese obukadde bubiri mu lumbe lwakasiri egwanga nganoonyamuki egyo famu gyayagala yakasodyenibo mirundi yali abaddeko mukwano gwakasiri egwanga tumanye gyebabaddeasiwanga bamuziise mu nsiko ne bakuba emizinga ebigunju ne bigenda kati byakomyewo mujja kulya kabukedde kamukolako obukozi sente musasule abaana bano ababbanja naye nze newunya ababbi bano abaana ababanja ekibanja wemwaziise kasirye eggwanga mulowooza nti eyenkene sente mmeka katumba wamala okuva dizigundi nze bajja ewange ngaekisajja kiyita meja kakandi kibaga nti kijja batta naye hmm. enkene enkene mm -hmm. kiwanda yinvo mukifo kyokabira abajulizi benna mugongo lwaki gwe tewekulietingirawo tuwalizi mugundi ezizo yagenda bakuba nyumba ya ben mubagule abamanerenda bagitwala <laughs> mudisaininga enyumba edalaamayitinakyo kyabulambuzi e kifuuke kyabulambuzi kano akayumba kano akalugadi kapitende lugadi webakamenya kumuzikiteka akaddawo you design nga bwekyali kifaanana naye sebonawo abalambuzi bagendawo yes ne ali awo alinja bamukolere kati oga nti bobi wine yava ku idologi yabavubuka agenze wabesbobi wine yali tasaana kuba nkuŋŋaana nga balokole ye yali wa musabo musabo muganda atambula n'omuzindaalo eh. ye abajja balagula gwe bakugambyeko nti museveni mu biragiro byalagira essabo lyo lyakolebwa dda hmm? eh, okugjako nga bagenda okuba ensaasiro bajjamu abangi kasipeso kaba kasente nyingi yeri teni sabulirwa za coronavirus akalulu kano ani asinga coronavirus ali marwali mtu buli yaba sabwa baganda ba wati ba coronavirus <laughs> baba ina kaumpuli kaumpuli yataza abantu endward <laughs> mogereyo msawu mugande ya endward kwanga bote bagalanga <laughs> mtu buli reyo eh abasawa baganda bameka bakalwala coronavirus bobo obuzavinga da eh. balina amazzi ge banaaba obuwasira muwalamala okunaaba oyingira essabo eh. ba amazzi gabeera waawo eh. akwambulula akola kiri what has been around kawumpuli ah, musambu ogugana endwadde olwaleero hmm. they should learn mm. mukitegeere mm. what has exposed these opposition leaders is that they were relying on information supplied by the mafia gang okay. ti mafia literoza nti museveni ajja kuteekayo okulonda without looking at the constitution now if you say today mubadde mu parliament besia has the largest party mu parliament ye opposition ono abaddeyo did you try to amend the constitution nti no abakola ca eno issu tebagirabirawo and once you see others mathematics zinatisokola mathematics <laughs> hmm. nani bamunsonyiwa tumanyi bibalo hey naye mathematics ekimubeza ku syllabus waliwo abamukola mm. once you see mali organizing elections you see South Korea organizing elections Burundi you see Santana organizing Burundi who are you hmm? hey best it has been best has been exposed is relying on mafias these mafias the way they have failed on the president okulwanyisa mirundi bayongera kwekuba kati okyaliza abantu munju bakba ne bakusanya okugjako ngaogubye emmere nogijja mu prime minister's office novahol ministry nakino okwagala okubba enamba oli no abantu abalwadde covid-19 mm. mubawe missionary hospitals nabatombulidde kukyagundi mchala sala kanyike wano ya ganti ichitajia eh. eh, yeah. kutajia kuda wa lodi ah, ah, mea sala kanyika ateta manyi lodi mea na, na, na alonda dori lodi mea mzibu nyu mm. ya kabi domo kazi inga muenda kabade mkanzi lika nao bawa, bawa kanyika alimwele kijo komisyon niwe unya mkazi no, mtu ya kola na ye ateta chumani nga bakola wana ilalu kwa guna mwe unyeza nilu kwa kubidi ya mirundi ya lijawa jitata we jitata wafe mirundi na ye ya, ya limuwa mbuchamu lukwago naye ah, lukwago naye emirundi eh lukwago ye mirundi eh tata we muhamud eh, mirundi <laughs> tata ofaza la lukwago ye muhamud mirundi kati mirundi eh, lukwago muganda wo eh ne yati tagala hamu no naku no rumu kati kati chichaji ina ina fitina ile kwa ga ina fitina mtu wa fitina chibula bibira ne banambo za bibira bafanagana kati timiteri yo oh. kanyi kanyi kabala omuntu president wakugambira mm. nti amulangiridde aba yayogerako naye kanye kabaye era nade njja kubuuza linda katono um, um, okuga nti t appoint nze nyombi ku kino eh? waba waliwo musevenisa appointment a papase fulu let me tell you <laughs> ono omukazi anywa abadde agenda okuba amayumba mukitundu ekyo mbagali kunyanja nyanja yeyagasanga oba bagazimba ku nyanja bagazimba ku mazzi waggulu <laughs> mm. kati kanyikaavamu eyo eriya kanyika yamutunudde nga mukozi mulungi naye mukulonda ayinza obutadda kakati afuusaani ate kakati alira nogenda wa president namuga nti yafunanga miliyoni atano atano to get renewed by the president and to get renewed in an election by the voters which one is e-, easier ogenderi president ate enkola eyo nze mwami lukwago nakkiriza luyimba ekyokugamba nti mukyala kanyike takkiriza eh, kino abaddeyo mukolera abatambuza ah, ah. ekibuga lukwago oli mupakasi wa museveni bwayagala akugjako ate ono yalondebwa bantu ngaze kukolawa mu eh, kwega osebo buli muntu yalondebwa abantu wayingira omuzikiriza jja mu ngatto tafuna buzu afuna yes kakati lukwakamupakasibwa museveni abali musekati bonna bapakasibwa museveni kuba museveni kampala bajja mukwasibwa ca e, amufuga by delegation mhm. yes kakati yomukazi akibalamu bawa ali muelecto commission kyoga nti nga banonya abamuelecto commission eyo omukazi tebamunonya kanyike kanyike kanyike onanywa ayina anywa ki manya amanya go timugamanyi anywa lirarira anywa tiri livwayo anywa lirarira kakati oyo omukazi bomutulira enyini walirarira agamba okuba amayumba g'abantu kanyikirizi nawe director ne kcc mm. with more powers mm. the director of kcc has more powers than a minister in the central government because kampala is not a district kampala is not eh, si kibuga ekyobola chairman si lc 5 kampala afukibwa direct sente zonna zijja mugundi mu national so fund decision gyeyakoze mukyala kanyika yadde ntuufu okutolebwa director yes. okutolebwa lord mayor yes. buli buli obufuna onulukwago buno bwabuyigirize she's going to be interviewed ah. permanent and pensionable you don't need to go you serve only one god alina mm. more import, eh, ali more insulated now nti lukwago bwayiiya ati lukwago taswala yalesani dorini nyanjura lead them dorini nyanjo yeze ni mwogo kusati masajia <laughs> wagumuga teka nateka kwa face bwa saba nateka kwa face kwa kwa yata demu luachu ngambi ndi demu li demu dorini nyanjura li demu wako kwa kwa mburi ugira angalu kwa wako ali ugira atia kakati onori imba zine kukulia ndi museveni appointments a purposeful uyo msajia luyimbazi yali muyinula kagina namugobayo the man who designed these nengudo zentebe kati ekimuleese mu kampala flyovers ono gwe simanyikisaki eh. simumanya busibamanyi